جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جو نواز دی دیگر آدھار ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ جیسا کہ رمضان تھا رمضان میں ویڈیو نہیں بنا سکے تو انشاءاللہ جو ہے نا ہم آج سے انشاءاللہ مکمل روٹین کے ساتھ بلاگنگ کیا کریں گے آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ اسی طرح محبتوں کی برسات کیا کریں انشاءاللہ ابھی بھی جو ہے نا عید فطر کی نماز کے لیے جا رہے ہیں نماز پڑھ کے آئیں گے اس کے بعد کی جو مصروفیت ہوگی ان شاء اللہ آپ شیئر کریں گے بہت مہربانی عید الفطر کی نماز کے بعد قبرستان آ گئے ہیں آتے ہی ایک شعر جو سرائکی زبان کا میرے ذہن میں آیا وہ یہ کہ گھر دی رونق مر گئی سائیں وسدا گھر ویران تھی ہے انج نہیں تھی ہے سب ڈگ سارا نقصان تھی ہے پروناؤنسیشن شاید تھوڑی چینج ہو مگر شعر اچھا ہے دوست مل رہے ہیں تو کافی بیٹھا ہوا تھا یہ بٹ صاحب ماشاء اللہ بٹ صاحب کیسے ہیں آپ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਉਹ ਵਟਸਐਪ ਵੀ ਆਇਆ ਵਟਸਐਪ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਵਟਸਐਪ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਵਟਸਐਪ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਯਾਰ ਬੜ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੁੱਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਯਾਰ ਮਾਰਾ ਹੈਗਾ ਈ ਆ ਬੜੋ ਭਾਈ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਹੀ ਨਾ ਦਾ ਆਈਏ ਆਈਏ ਆਈਏ ਆਈਏ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਰੀਰ ਬਾਰੇ ਖੈਰ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹਾਲ ਕਿੱਧਰ ਗਏ ਹੋ ਜਨਾਬ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਵਾਈਆਂ ਨੇ ਜੇਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈਆਂ ਓਏ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਗੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਭਾਈ ਗੇਮ ਕੀ ਹੈ ਖਾਲੀ ਬਿਲਾ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਰੋ ਏ ਇਹ ਤਾਂ ਜਰਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਜੱਫੀ ਬਹੁਤ ਜਰਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਾਈ ਤਕਾਫ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਰੂਹਾਨੀ ਟਫਕਰੀ ਫੁੱਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗਿਆ ਥਾ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਸੋਏ ਹੋਏ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਇਤਕਾਫ ये बैठने वाले दाल ये बैठ जैन बट माशाल्लाह जैन बट आप भी बताए हम बैठे थे ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਾਂ ਪਿਆਰੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਹੁਤ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੀ ਭਾਈ ਕੀ ਆਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੇ ਪਿਆਰੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਖੈਰ ਪੈ ਗਈ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਖੈਰ ਪਵੇਗੀ ਹੁਣ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੀ ਮਤ ਦਾਨੇਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਮਤ ਬਸ ਲਗਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿੱਠੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਨਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨੂੰ ਭਾਈ ਇਹ ਪਿਆਰੀ ਪਤਾ ਹੀ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਪਿਆਰੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਿਆਰੀ ਕਿਤੇ ਮੰਗਣੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲਈ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਲੱਗਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਤੇਰੇ ਕੋ ਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਆਰੀ ਤੇ ਰੂਪ ਬੜਾ ਚੜਿਆ ਹੈ ਪਾਲੀ ਚਲੀ ਪਾਪ ਪਿਆਰੀ ਦੇ ਘਰ ਤੂੰ ਪਤਾ ਕਦੀ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਬੜੇ ਤੇਰੇ ਮੁਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਤਕਾਫ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਪ੍ਰੇਸਗਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆਰੀ ਇਤਨਾ ਦੇ ਦੋ ਬਾਕੀ ਪੈਕ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪੈਕ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਪੈਕ ਉਹਨੇ ਕਦੀ ਮੀਂਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਪਿਆਰੀ ਯਾਰ ਖਾ ਲੈ ਥੋੜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੋਨੇ ਭਾਈ ਇਹ ਤੱਕ ਤੱਕ ਸੇਵੀਆਂ ਨੇ ਪੋਟੇ ਨਹੀਂ जी जनाब ये थी हमारी वीडियो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ जुनेद नवाज सिद्दीकी को दीजिए इजाजत अल्लाह हाफिज